saada puhelu siitä osasta maailmaa, jossa käyn aina vain harvemmin. Vastatessa suutani kuivaa. Sanon nimeni ja odotan. Odotan pitkässä hiljaisuudessa. Puhuja on siskoni, ei äitini, joka on hänen kanssaan sairaalassa. Isä on hyvin sairas. Sinun on parasta tulla. Tik. Nyt se päivä on tullut. Esirippu laskeutuu ilman taputusten ropinaa. Kaikki oli totta. Puhelu, joka tuli pitkin kordionin sormussa olevia lankoja kulki läpi kylmien kuilujen, on pakottanut minut kohtaamaan lopun. Halo? Oletko vielä siellä? Ääneni vastaa myöntävästi, mutta leukani, puhelinta pitelevä käsi, kaikki on osa samaa kuorta. Katkaisimme puhelun yhtä aikaa, hyvästelemättä. Asetuttuani senkyyn tunnen mieheni kehon lämmön. Hän on ryöstänyt minulta peiton. Rauhoitunut. Tässä osassa maailmaa ei ole tapahtunut mitään. Ei vielä. Pakkaan ja puran matkalaukun Miten tällaista päivää varten pukeudutaan? Sormeni ovat epäjärjestyksessä. En osaa edes solmia nauhoja, niin nauhoja, jotka isä opetti minut sitomaan. Ja nyt kenkäni vievät ovelle hänen viimeisen makuusiansa vierelle hetkeen, kun hän nukahtaa viimeisen kerran. Kuvittelen hänet sumun läpi. Se häivyttää hänet hitaasti ja etenee saavuttaa minutkin. Ti, tak, ti, tak. Mieheni tarjoutuu tulemaan mukaan. Ei vielä, sanon. Parempi odottaa ja katsoa. Emme tiedä vielä kuinka kauan. Ja niin edelleen. Yksityiskohdat ovat kaikkein kivuliaimpia, koska ne pakottavat eteenpäin ajattelemaan. Aistin hätäni. Miten kiireellisesti tarvitsen lippua, lentoyhtiöt tarjoavat minulle kalleimpia vaihtoehtojaan. Ja tosiaan olen kuin surkea koira kyvytön tinkimään. Ihmiset ovat tulessa. Huutavat hiljaisuudessa. Ihmiset ovat tulessa. He hyppäävät ilman laskuarjoa teeskennellä, että kaikki on hyvin. Suljen silmät, niiden tunne iskua. Tarvitsemme parempia valheita. Ladies and gentlemen, can I have your very special Lentoimenta, jonka selkä nousee kyttyrälle hänen työntäessään kärryä, tarjoaa juomia rajallisesta valikoimasta ja kysyy, onko kaikki hyvin? Kyllä, kyllä. Odotan niin. Kone laskeutuu pehmeästi. Sekin on osa kangastusta. Kukaan ei ole minua vastassa vanhemmillani oli tapana tulla. Matkustan metrolla, sitten junalla. Matkalaukkuni on sekainen, vaatteeni ja tavarani kuuluvat tulevalle orpolle. Muistan, että ei minulla ole enää ystäviä tässä kaupungissa. Että rannalla sataa aina lunta. Eikä tässä meressä ole suolaa, aaltoja, eikä petoeläimiä. Se ei ole meri. En käy kotona. Siellä ei ole ketään. Maailmani on rajoittunut sairaalaan. En ole itkenyt hetkeen ja toivon, että en itkekään, kun näin hänet sängyssä paljaana, tuntemattomien hoidossa kuin lapsen. Maailma taittuu, sammuu. Se ei ole isäni valo. Ei. Se on minun.